Pronto, gravando. E aí galerinha, boa noite pra vocês. Estamos aqui na BR 324. E trânsito é meio pesado, então vou... Por que não filmar? Vamos descer rolê. quero adiantar para ver se eu consigo andar trocar o óleo dela agora de noite. Amanhã a gente tá indo para Subaúma. Então eu quero ir com óleo novo. Tô ouvindo um barulhinho nela, eu não sei de onde é que tá vindo. Meu pai disse que era do radiador. Eu, porra, não sei, velho. Então, Aí é, fiquei com aquela na cabeça. Bom, a Lander é radiado a óleo. Opa! Aí fiquei pensando, esse óleo do radiador é um outro óleo ou é o óleo do motor? Se alguém puder tirar essa dúvida minha, eu agradeço. <laughs> Bom, eu não sei. Na dúvida, eu vou trocar o óleo do motor. E eu acho que é o óleo do motor que passa pelo radiador para ser refrigerado. Porque assim, por exemplo, é, radiadores a, a água é a água que circula pelo É, tem umas arestas lá que passam por dentro das partes do motor. E aí ele ajuda a refrigerar. Então quero ver isso. O Holanda é um litro e meio, então tem que comprar dois litros de óleo colocar o 2050 Eu acho que resolve. Opa, opa, opa. engarrafado isso aqui, viu? Né? Demais, demais, demais. Eu tinha levantado a viseira aqui, mas a poeira tá demais, eu <laughs> tive que baixar. 80. E aí, galerinha? Porra, vai ficar acompanhando uma. Ficando no fundo de carro é barril, né? que nós entra, quase perto. Mas ainda bem que hoje tá tranquilo. Né? A última vez que eu passei por aqui tava horrível, eu parei aqui quase uns 5 minutos. Espero na definição aqui. subir agora para Campinas de Birajá. Por Porto Seco. Não, não, minto, minto. Campinas é para lá, aqui é só Porto Seco. E é aí galerinha, só lembrando de novo Dia 12 meu aniversário, que quem quiser me dar presente Me dá peça de moto que eu gosto Ou era pra fazer aquela... Uma lista Uma lista de presente no Ebay Tá no Mercado Livre. preparar ali e e mando pra vocês. era Lucas? jovem. caminho eu pegava muito na época da graduação. Mas para ir para a faculdade. Estava na Jorge Amado, na Paralela, então... Aqui por cima cortava um caminho da Zorra. vai no chão, vai no céu, vai no chão, vai no céu. Quebra-mola? Nem vi. Vamos descendo. no céu, vai no chão. Eu, eu, eu, eu. Céu, chão, céu, chão. Tem uma cratera aqui, velho. Cadê, cadê? Ah, aqui. Quer dizer, tem várias aqui nessa ladeira. dar um freio motor aqui. E só areia. bum bum bum bum ba da da da ba da E rua No pé da ladeira do Luso. é isso aí, galerinha. Vamos encerrando mais um vídeo. Bem tranquilão. Um abraço pra vocês e até a próxima. Oxente, manhã. Tchau, tchau. <laughs>